Moro! Mä oon Tere ja tässä on Pulu ja tässä on mun totuudenmukaisesti ehdottoman oikeat mielipiteet. Hallituksen pitkään valmistelema uusi vero veneille ja moottoripyörille lähti joulukuussa lausuntokierrokselle ja se on saanut heti aika paljon kritiikkiä julkisessa keskustelussa. Perimmäisenä syynä on tietysti se, että Suomeen ei tarvita enää yhtään ainutta uutta veromuotoa runtelleen tätä meidän riistoverotuksen raiskaamaa kansantaloutta. Toisekseen, kuten historia osoittaa, niin Suomessa jo säädetystä verosta on erittäin vaikeaa päästä eroon. Esimerkiksi voi ottaa vaikka vuonna 1958 väliaikaiseksi säädetty autovero, tai yleisesti ottaen suomalaisten erittäin korkea veroaste. Tämä mekanismi toimii niin, että ensin hyvää tarkoittavat hölmöt, eli tietyt poliitikot, säätää uuden veromuodon ja sitten kun sen veron tuotto on saatu tuhlattua rakenteelliseen tehottomuuteen, niin kulloinenkin oppositio alkaa vastustaa kyseisen veromuodon poistoa vetoamalla klassisiin uhridemografeihin, kuten sairaisiin ja vanhuksia lapsiin, vaikka sen veron tuotto ei missään vaiheessa ole näitä demografeja edes hyödyttänyt. Varmaan ainoastaan se, että riistoverotetut suomalaiset tulee reagoimaan tähänkin kateusveroon voimakkaasti, mikä asettaa koko veronkorotushankkeen kyseenalaiseksi verrattuna vaikkapa valtiovarainministeriön sinisilmäisiin ennustuksiin. Näin on käynyt useasti aikaisemminkin, joten veronkorotusten vaisuvaikutus verokertymää ei voi tulla kenellekään yllätyksenä. Otetaan esimerkiksi vaikka autoverotus, jota on hilattu ylöspäin vuodesta 2008 asti. Ja samalla aikavälillä verotuotto on laskenut noin 300 miljoonaa euroa ja on painunut toistuvasti alle valtiovarainministeriön ennustusta. Tällä kertaa EU-lainsäädäntö, virolaisten ymmärrys verokilpailusta ja nimettömät hyväntekijät hellii suomalaista veneomistajaa, joka voi siirtää veneensä Viron rekisteriin tämmöiseen venevironfi nettipalvelun kautta. Tämä sama lafka kilpailuttaa sulle venevakuutukset Virossa, joten suosittelen kyllä vahvasti tarttuun tähän mahdollisuuteen vielä, kun verokarho ei ole päässyt sun rahapussille. Suomalaiset moottoripyörien omistajat taas on reilulla etumatkalla verokarhuun nähen. Trafin tilastosta näkee, että vuodesta 2008 asti moottoripyörien määrä tieliikenteessä on kasvanut tasaisesti ja vuoden 2015 syyskuuhun mennessä tieliikennekäytössä oli vähän yli 240 000 moottoripyörää. Vuoden 2015 marraskuussa tuli ensimmäiset viitteet tästä tulevasta kateusverosta, jonka jälkeen tieliikennekäytössä oleva moottoripyöräkanta on lähtenyt sulamaan dramaattisesti. Ja tähän mennessä niitä on poistettu tieliikennekäytöstä yli 46 000 kappaletta. Miettikääpä, pelkkä vihjaus tulevasta kateusverosta riitti sulattaan yli viienneksen tieliikennekäytössä olevien moottoripyörien määrästä. Oletetusta kateusverokertymästä siis suli jo yli 7 miljoonaa euroa, äh, eikä luku otettu vielä äh, veneiden poistoon rekisteristä, äh, lopullista moottoripyörien rekisteristä poistojen määrää, kotimaan matkailun tyrehtymistä, työttömyyden kasvua ja kaikkia muita taloudellisen taantumisen oheisvaikutuksia. Esimerkiksi moottoripyörämaahantuojien ja moottoripyöräkauppiaiden laatimassa kannanotossa esitetään hieman laajempi arvio tämän uuden kateusveron dynaamisista vaikutuksista talouteen ja siinä tullaan siihen lopputulokseen, että itse asiassa verokertymä pienenee 24 miljoonaa euroa. Tietysti voidaan sanoa, ettei tämä lähde nyt ole ihan puolueettomimmasta päästä, mutta toisaalta edellä mainittujen veropoliittisten faktojen valossa voidaan todeta, että tuo ennuste on todennäköisesti lähempänä totuutta kuin valtiovarainministeriön ennuste. Lakiluonnosta käy myös ilmi, että tällä uudella veromuodolla ei ole ympäristöpäästöjen vähentämiseen liittyviä positiivisia vaikutuksia, mutta se lisäisi kuitenkin byrokratiaa ja suomalaisten verokuormaa. Eniten mua ihmetyttää se, että tässä lakiluonnoksessa monessa kohdassa sanotaan näiden verotuottoon liittyviä arvioiden olevan epäluotettavia, mutta silti tätä projektia vie eteenpäin kuin riivattuina. Useassa kohdassa todetaan, että tämän verouudistuksen dynaamisten vaikutusten arviointi on hirveän vaikeaa ja epäluotettavaa, mutta silti naivi usko 25 miljoonan kasvaneeseen verokertymään on lujaa kuin peruskallio. Tälläkin kertaa verokatastrofi liukuu Lafferin käyrää pitkin kohti nousevaa veroprosenttia ja laskevaa rajahyötyä. Suomeksi sanottuna, kun veroprosentti nousee, niin verotuotto itse asiassa pienenee. Samalla kansalaisten ostovoima heikkenee, byrokratia lisääntyy, moottoripyöräkanta vanhenee, työllisyyskehitys hidastuu ja taloudellinen elpyminen hidastuu. Tästä uudesta kateusverosta ei koidu mitään positiivista, vaan pelkkää haittaa meille kaikille. Tanoin talousarvioneuvottelujen loppuinfossa herrojen huvikuunareille ja juppiskoottereiden verovainosta ilakoneelle Timo Soinille ja muullekin hallitukselle tiedoksi, että esimerkiksi Saksasta tuodussa moottoripyörässä verojen osuus on noin 60 prosenttia ja EU-ulkopuolelta tuodussa moottoripyörässä noin 55 prosenttia. Nämä luvut nyt voi heittää hieman alaskin päin riippuen vähän tapauksesta, mutta näistä nyt jokainen pääsee vähän kärryille, että mikä se verokuorma-osuus moottoripyörissä oikeasti on. Kun tähän lisätään lainmääräämistä ajovarusteista, vakuutuksista ja pensoista maksetut verot, niin voidaan kyllä todeta, että Moottoripyörän elinkaaren aikana moottoripyörän harrastaja maksaa niin absoluuttisesti kuin suhteellisestikin aivan älyttömän määrän veroja. Ei ole millään tavalla kohtuullista, että tähän kaikkeen vielä lisätään päälle 150 euron vuosittainen pakollinen maksu äh, sillä verukkeella, että no näitä ei vielä veroteta tarpeeksi tai että kyllä näillä on vielä varaa maksaa. Lakiluonnoksessa todetaan myös, että suuri osa tämän veron piiriin tulevista moottoripyöristä on hyvätulosten hallussa, joskin tilastointimetodi on niin epäluotettava, että heti seuraavassa kappaleessa tuloerojen sanotaan itse asiassa kasvavan tämän veron myötä. Tekstistä käy myös ilmi, että noin 90 prosenttia tämän veron piiriin tulevista moottoripyöristä on miesten omistamia. Eipä kuulu tällä kertaa feministien tai tasa-arvovaltuutettujen kitinää siitä, kuinka miesvihamielinen hallitus on luomassa vain yhtä sukupuolta koskevaa uutta veromuotoa. Kun pieni tai keskituloinen tilastomotoristi myy sen keskimäärin 12 vuotta vanhan moottoripyöränsä, niin se vuosittain säästynyt reilu parin tonnin harrasteraha ei välttämättä kohdistukaan kotimaiseen kulutukseen. Semmoisella rahalla saa esimerkiksi kuukauden loman ja matkan jonnekin, missä ihminen nähdään muunakin kuin julkista sektoria perässä rahavana työmuurahaisena. Tämä uusi veromuoto ei missään nimessä saa mennä läpi tilanteessa, jossa riistoverotettujen suomalaisten verotaakkaa pitäisi nimenomaan keventää. Että jos siellä Arkadianmäellä ollaan oikeasti huolissa valtiontalouden riittävyydestä ja valtion budjetin riittävyydestä, niin tehtäisikö kerrankin niin, että leikattaisiin siltä menopuolelta? Ei suomalaisten verotaakan kasvattaminen ja uusien veromuotojen keksiminen ole mitään valtiontalouden sopeuttamista. Jos jaksoit katsoa tänne asti, niin oletettavasti tämä video jollain tavalla resonoi sussa. Jos näin on, niin paina peukkua ylös tai alas, muista jakaa sosiaalisessa mediassa, tuu vaikka Facebookiin jatkaa juttelua ja muista ehdottomasti tilata tämä kanava. Ei muuta kuin ensi kertaa, se on moro.